also announced the uh, confirms the uh, arrest of uh, Francis Leo Marcos. That's uh, the name given to us uh, in the booking ship by the Computer Crimes Division under Chief Vic Lorenzo uh, today in Quezon City. Mr. Marcos was Mr. Francis Leo Marcos was arrested pursuant to a warrant of arrest issued by the Honorable uh, Judge Aida Rangel Roque. The warrant is uh, dated February 28. This is uh, in violation of Republic Act 8050 or uh, the optometry law. We have other holdings and uh, we are verifying uh, the uh, holdings of uh, the NBI as against his involvement in other activities. there, is, there is also a warrant being verified uh, this one was uh, filed by the NBI in uh, 2006. The warrant issued uh, for violation of the Anti-Human Trafficking and Persons Act. this is for qualified trafficking, so this is an available warrant for his involvement in the recruitment of children. Also, there is a warrant for violation of Republic Act 9262. Ito yung sa exploitation, abuse, and violation of women and children. This one is issued in uh, Gapan, uh, City. Also, we are in the process of verifying the true identity because uh, we have been receiving reports that he had been using a uh, name before, uh, Norman Kahusit. Kahusit, Kahusit, sorry. The uh, person to my right, Mr. Francis Leo Marcos, is assisted by uh, his counsel, Attorney Castillo. And uh, the arresting division is led by uh, Commissary Chief uh, Chief uh, Big Lorenzo. The uh, accused in uh, warrants, three warrants so far we have, is advised again of uh, his right counsel as he has counsel, he is assisted by counsel. He is also again advised of his right before the media, uh, of his right to remain silent, and of his right to says under our custody may be used against him in any uh, any uh, form. Any questions? Sir, ano yung background po noon? Saka kailan po na ipalabas yung third case, uh, third one po, na verify Which one? Uh, yung sa... 1962? Yung last two, sir. That I filed, uh, ah, yung sa 2006, sir. Yung final ko ng NBI. 2006, uh, we have, we have the uh, agent to file this case. He's now a chief uh, agent, uh, Chief Demetria. Chief Demetria. He used to be my understand uh, I was the chief of the Anti-Human Trafficking Division when we filed this case. Saan, sir? Sa Pepe Bakunod, dito sa Manila. And uh, the agent at the time, is now the chief, is uh, Agent uh, Demetria. Tapos, sir, yung sa pa Sagapan? yung Sagapan, we are verifying the details of this case. We have a copy of uh, the warrant. This is a verified warrant. This is for uh, 9262, abandonment of women and abuse of women and children. Um, you would like to say something, sir? If uh, Um, Accused uh, Francis Leo, uh, we'd like to respond to the media. Um, ganito po yan. First and for all, wala po akong uh, kilalang taga na Resira at hindi pa ako napupunta ng Gapan. So, uh, may natatandaan lang po ako dyan na meron akong complaint na taga na pinasuhan ko ako ng uh, estafa, which is naglaban ko kami sa korte at nanalo po ako, yun po ay acquitted. So baka sila rin po yung may gumawa niyang violation of 926 na yan. Yan po ay hindi po talaga ako taga-Gapan, hindi ko po kilala kung sino yung Nagsampa niyan. Regarding naman po dun sa Republic Act 8050, yan po ay noong 2010, uh, ah, nung ako po ay namigay ng libreng optical mission sa buong Baguio City po. Which is kasama ko po yung mga doktor na yan, ang nagdemanda po ay yung may mga may-ari ng optical clinic. Dahil wala po silang kinikita dahil ako po ay namimigay ng libreng check-up at libreng salamin sa mata. Ngayon po, dahil po yan taon-taon kong ginagawa yung optical mission na yan, at least 3 times a week, at uh, 3 times a year, pag kumikita po ako, uh, nung pong nag-humanitarian ako, the same thing sa General Santos somehow in 2014 hanggang Coronadal, hanggang South Cotabato, uh, ah, isinasampahan din ako ng, uh, ng the group, yung Integrated Philippine Association of Optometrists. At uh, yan po ay nakuhanan ko ng visit order kay Judge Noel sa Jensa ng 2014. Ngayon, kaya po kanina, nung pumunta po sa akin si Chief Lorenzo, uh, sabi ko ako po isasama sa inyo at para liwanagin natin yung disease, disease order ko at saka yung, uh, yung uh, disease order ko at saka yung uh, warrant of arrest ng violation of Article 850 Now, yung isa pong uh, warrant daw of arrest involving na uh, human trafficking, yan po ay wala po akong nalalaman at hindi ko po alam yan. Wala po talaga akong nalalaman. Hindi po ako na-involve dyan sa kahit anumang illegal na aktibidades. Hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo na-involve kahit po holdapan o kung ano man. Tayo po ay masipag. Uh, masipag po tayo maghanap buhay, masipag tayo magtrabaho. Ayun po, yun lang po ang aming masasabi. The rest po ay uh, nasabi ka. Sir, may isang tanong lang po kasi binagin si Sir Lagin na uh, meron din po silang questions sa identity. Uh, ano po ba? Uh, sir, ganito po kasi yan eh. Ako, ako po ay Marcos, ako po ay Marcos. Kung may problema po sa pagiging Marcos ko, dapat po nanay ko ang tanongin. Sapagkat hindi naman po ako ang gumawa ng pangalan ko, hindi po ibinigay po sa akin yan ng aking ina. Pero related kayo sa dating president? Ah. ah, hindi ko po yan masasagot. Ang masasabi ko lang po, kung may question po regarding sa pagkamarcos ko, yan po yung aking ina. Ako po na nagkaisip ng 1997, yan na po ang aking uh, ah, identity, yung Francis Leo Marcos po na yan. So, andyan po lahat ng mga passport ko, magmula nung kung kaluma-luma ang passport, daladala ko po yan. Ayun po, ang aking masasabi. So, ginawa po kayo ng effort para ma-identify nyo at least may reklamo kung totoo Opo, opo, ako po ay may complaint sa NBI po. Nag-email po ako sa kanya regarding po sa proliferation of those fake account na yung nga po, talaga sinasabi na ako daw po ay, uh, ako daw po ay ano, na nanghihingi ko ng mga donasyon, hindi po. Uh, nagkaroon lamang po ako ng tamang kaisipan, ngayon pumunta ko yung lockdown, at uh, sabi ko, uh, gusto ko magkaroon ng kasaysayan ng aking buhay. Kaya po, yung pong pera ko, at sagutin ko na rin po ito, uh, maraming tatanong saan daw yung galing yung aking pera. Ako po yung nagbenta ng ari-arian ko na minana, uh, dito po sa Ramon Isabela last 2 years ago, at yung pong isang bahay ko, binenta ko ng halagang 40 million. So medyo malaki-laki po yun, yung 36 hectare na pinagbilang ko, at saka ng aking bahay. Siya pong aking inuubos na pinamimigay ko sa taong bayan. Yun lamang po. Sirs, for the record, hindi po si Norman. Ah, hindi po. Hindi po. Sir David, sir, uh, ano po mangyayari ngayon? Kasi available po yung galing po sa Baguio na uh, warrant. Uh, pero meron po kayong mga uh, ah, verified, uh, verified po na mga warrant against Mr. Marcos. Ano siya po ba i-release sa mga kapatid? We will serve these warrants uh, on this person. So basically, nag-detain siya. Nag-detain siya, sir. Yes. Okay. And since you're available po yung isang complaint, until such time po na uh, umabot po ito sa... Until such time that the warrant is either revoked, lifted, or there is a motion, a court order by the issuing court of the uh, of the uh, of the uh, warrant. Anything more? Hindi ko muna for uh, security reasons, we will have to take care of that. Uh, that will all depend now uh, with the chief uh, after consultation with uh, us and the, the director uh, if we will be uh, brought down to the But uh, we have some security considerations. Uh, titingnan namin kung uh, kasi may mga ibang uh, tayo, detainees kami. Uh, so we will have to take that into consideration. Ano masasabi mo, Mr. Marcos, na ikaw ay madi-detain ngayon? Ah, yan po ay hindi ko, hindi ko masasagot ngayon yan. Abogado ko na sasagot yan. Ang masasabi ko lamang po ay uh, uh, yun po, uh, talaga kung tayo napag-iinitan lamang po. Uh, pero wala namang pong problema, patutunayan po natin sa korte yan, uh, lahat ng mga aligasyon po. Okay.